Yuna, mukama mnungi tumeba zolo ikisa chechinje chibetira Wabunde buke dede chikaziri kumina jinsa kata kusawe kumina bili Zolo na kuruno oruwa kutano uh, eh, Enna kuzumeza vili mwanana Umwezo kwa kutano maka kumi bili mwavili amugumu Mukama tuwa kalu kumusi imano kumwe yanzano kumwe baza Oruwa ikisa chechinje chibetira Wabunde buke dede iranga bote na wetula biseko botuli Abalwade mwena tuwa sasira Abalwade mwena e, eh, tuwa sasira um, Abaliko uh, oh, Abaline vizibu Obaba ita mkunyigirizwa Mujisera angati nwechiti Mwena tuwa tukagala okusasira asonga atera uh, tusanyukira wamu namwe mwena abasanyuka naddala bonna bonna abawangula emisomo gyabwe um, wiiki gyetukubye amabega eyo nga mubadde mu um, graduation zesadism tubasasidde naye tuyongera okutegeeza n'okujjukiza abantu nti um, ekirwadde kya covid 19 kikyeyongera okutawanya eggwanga kyongeddemu amaanyi ekizegawanye era nga kitegeeza nti tulina okwefaako enyonyi ddala uh, tulina okwongeramu amaanyi nga bannauganda olutalo lwa covid 19 etwali eh, tusobodde okululwanyisa naye ate uh, uh, tusudde bwanagamba mu nkola era nemuneyisa gye twayisaamu ne mu ngeri ebintu ebimu gye tusazeewo okubikwata abatutegeeza abakugu bagamba nikirwadde kyakomyewo n'amaanyi ate nga kino kyo ekyakomyewo eh, mu maanyi gekiina n'amaanyi gaakyo tekitaliza abantu abasinga okubeera kati malwaliro ate ekyewunyisa baana bato nabavubuka dole twalowooza nti ekirwadde kyabakadde kakati nno eh, kyakyuse kyevunudde ah, era ekyongeddemu eh, giya <clears throat> ekyongedde mugiya nga ennuma yakyo kati yamaanyi okusinga ku ate uh, wetuba tulowoleza okusinzira ku minisito y'ebyobulamu etegeeza nti abalwadde nebeyongeddeko munaku kumi zokka nebafunye abalwadde abasubira ddala mu lukumi uh, so nga ate emabegakeeri walanga kyatutwalira emyezi ngaesatu oba ena okusobola okuweza ku balwadde uh, ah, mumalwaliro so kitegeeza nti uh, tukole buli kyona ekyetagisa abantu lewulire nti covid yeyongedde basinga kutya kyamuggalo naye ndowooza nti uh, okutya omuggalo si kyo kyalibadde kikulu wabula twalibadde tukola bukozi byetulemesa kweggala byetulemesa muggalo e, kubanga oyinza obutaggalwa uh, gavumenti eyinza obutaggala nti katukuggale naye neweggalira mu icu ekirwadde kyo nekikubba omuggalo kubanga ekirwadde bwekikutwala twategezeddwako tezebaita icus zijjudde ziboze zirimu abantu bangi um, zebaita hdus oba high dependence units nazo zijjudde ziboze zirimu abantu bangi kakati yo gavumenti bwetakugamba nti sigale waka ekirwadde kyo bwekikukwata bwoba tofuddeeyo bwoba tokyewaze uh, kitegeeza nti ekirwadde naturally ekyo ekijja kukuwa omuggalo e, eh, kubanga bwekikukwata nekikubamu hdu oba nekikukubamu icu then kitegeeza nti mulingeri yonna uh, byewali agadde ogenda okukola negyewali agadde ogenda okubeera tojjak kubayo ekimu ku bannasayansi bebatunulidde bye balabye uh, ekisinza okuvaako obuzibu n'okweyongera kuno zenkuŋŋaana uh, ze baite za social gatherings enkuŋŋaana ezo eh, social gatherings mwosanga Ah, embaga okwanjula okufiirwa okwabyenyimbe um, abantu baddayo dda mu bintu ebifaanana bwe bityo abantu baddayo dda eh, mu family meetings ezo family parties um, ezifaanana bwe zityo ezikunganja abantu bangi olwo omuntu onaku olweggulo ega nti ee eh, naye covid okweyongera ennaku ezitwalaba president mukulayizibwa kwe nga waliwo abantu enkumi nnya ah, twalabibamemba parliament mu kulayira ne muku ne mukulonda sipiika ng'abantu basoba mu lukumi e, naye um, nze ndi wamukisa nti emikolo gyombi ebiri ngibaddeko omukolo ogukulaiza president naguliko uh, n'omukolo ogwokulaiza n'okulonda sipiika uh, byonna nebaddeko uh, nze nakeberebwa kati ndowooza nti baali tebayinza kukebera nze nzekka abaa ne batabakebera alisi nze eh, n'abalala bemanyi abakebera oyo bannamawulire bannange bannamawulire ffenna nga bwe twaliyo eh, kubanga ffenna batukeberera wamu naligambye nti awo ba buli omu bamukubira simu nebamuga nti genda eno genda eno genda eno buli omu n'agenda wuwe naye eh, bwe twali tugenda okulayiza president nze ne bannange bonna abali ekololo batukebera uh, eh, batukebera fenna fenna bamala kutukebera uh, twasooka kukola covid test ne bwe tugenda okulayiza okulonda n'okulayiza speaker parliament eh, kunaku olwe mande ekolo gye twali era emu ku condition oba akakwakuliza akaaliwo kaali kakusooka kukeberwa bamemba ba parliament mbonna nga bwe walaba abaali awo nti buli emala ngaokulayira bamugambanga nti manju awo mugadenzi wewali tenti eyoku ekera covid kakati uh, baali bangi yes bayinza okuba nga baali bawerawo olukumi kubanga balamenti bitaano naffe bannamawulire abaaliwo aba bandi ya prisons abaaliwo abapoliisi abaaliwo eh, n'abantu bastaff ba parliament abalala olukumi nuyinza okuba ngera lwawera naye nga condition nti ffenna abaali awo eh, twali tukebeddwa bamala kutukebera okutukkiriza okujjawo eh, kagani muma mwena mwena nga babakebera tebasanga mwayina sibuvunanyiza oba nga ate kumanya nze kasita tebaŋŋaana kubeerawo ah, nemanya nti nze nakebeddwa nensangibwa nga ndi ah, ah, negative yensonga lwaki nasobodde okugenda nembera kugenderawo so ate nga ffe abantu ababulijjo tosobola kukola mukolo tosobola kuteeka kwanjula oba mbaga noga nti buli anajja ku mukolo gwange yenna ngenda kusooka kuntobera ah, abantu Ah, tetubasobola so nolwensonga eyo eh, mpuliza eh, nti nze eh, mukulaiza president naliyo nga bankebedde ne mukulaiza speaker oba mukulaiza speaker nayo naliyo nga bankebedde bwetuno bwetuli obudde bukedde edakiika zozi zino ziri amakumi abiri kakano tulina omukuku nafutamale ah, birundi abantu badde bamulindiridde nga baagala okusingira ddala kwa ah, ku analysis ku parliament ne ku speaker omujja kubanga era abantu abatuja kuagala okulya ekyobagamba katulye dakiika nga ziizo kuno eh. noluvanyuma eh, eh, abantu bagala okuwulira kyolina kuba basibe hmm. yenkola yabwe anti muje mulimu tulina kuba basibe idiology yoyo omwana bwefaanana bwetya nga muli bwayogera anti kakatusimanyina bwe tutandikidde tamaleomutwogera kwani gumuwulire esi yamwiri mu kizibu ezinyamuyeesasira bano bakadaga bani kumala kunia kumutwene bagaa nti atoddeyo bagasimule baddemu bakunia amalala nzisobola sisobola oyo oyo ankozesa oyo The way he's borrowed. The way he strategizes. The way he keeps updated information. His information is always updated. So whenever he makes an attack, it is highly and precise. It is high quality and very precise. So the only thing we can do to defeat this man is to negotiate with him. But if we are thinking of, you know, waging war, a man who has capacity to, to, to spy on you, because I was listening, I actually, I went very silent because I was doing a lot of work. I went very excited because I was handling a lot of work, a lot of exercises. <laughs> This is exactly what I was doing. What is it exactly? Let me tell you one thing. Just look at his lot of observation. The way he observes things, he analyzes. Actually, when you're listening to him and you, you're matching him up with the moderator, normally the moderator speaks for the ordinary person. What the world is saying, what the world is perceiving about something. And then this money twists it 100% degrees to, to 300, actually to 180 degrees. Then after turning it to 180 degrees, he gives a proper version which actually unveils the actual truth. So at the end of the day, he's very believable. His debate is very informative. I, I, I rewinded back to, to, to, to, the times when I was still with the Gasimbagan and Tamari. Something like Gasimbagan and Banamurine on the Simba. I looked at that program. Hmm? There was always Damboze. It was, I think, handled, moderated by Peter Chibazo. I looked at this whole thing, and why will always accept their time is because his debate was not just an argument of reasoning, but it was an argument of providing information and factual information. That makes him, that, that alone makes him very different. He would be given more time, and even the listeners were always interested in listening and, uh, and Tamarim concluding the debate. Because his was just not, you know, to debate about an issue, who does what, what that, but the information behind the whole thing. So he takes out and uproots the idea from where it anchors and he exposes it. That is his difference. Now, my brother, we're looking at and we're facing this kind of person. That is why for a very long time I have been away because I know exactly what runs in the mind of that man. Currently, is pursuing something. There is a secret you told me that there is something you're trying to fail to fail him from accessing. This is what I have to tell you. I hmm? a person from Bunyoro, <laughs> I know exactly I mean, if a person from Toro, I know exactly how you are supposed to handle this. But the whole problem is the way you're trying to handle is very dangerous and backfiring. Just put that in the grass, a transparent grass. In the transparent grass, you can tell the power, I mean the color, but you cannot tell the, the, the, the, test of whatever content is in there. If it is water, it will be calories. But even some uh, uh, hydrochloric acid is very calories. So you cannot tell exactly what that is, but you can see the color. If I, I if I feel um, if the grass is filled with uh, some juice, it might appear yellow deep it might appear tangerine, but you cannot tell the test whether it has sugar or not, or something else has been added to that to, to, that liquid. So that is the same thing, and I really I advise you from taking that as an excuse to get it all as a basis to fight this man, because you might be observing him from a glass, but you might know the color. You might just predict. You must. You might just guess, but there are higher chances that you're going to get it wrongly we should avoid miscalculations. That one is one of the things I have to tell you. You should avoid uh, avoid miscalculations. No, my brother, you talk about miscalculations, uh, <laughs> meaning exactly what? What I'm saying that these miscalculations are going to fire back on you. How? I know, I know that is going to be the next question. Yes, of course. It is uh, the, the needs to be, you know, expounded better. I, I need to understand what exactly should stop me from doing that. I really don't want to take you back to, to, to, to, to the entire subject. We have been in this battle for a long time. I'm a very good debater. I'm a very good journalist. And you know what I'm capable of doing. You know how much I can reason. You know how much I can observe. And you know how much I can analyze. I told you one thing. That one reason this man does not stop his fight is that his anger is like that of a puff adder. He would take wrong observing. But every time his mind switches to something you did, it becomes very fresh. It is a scar turning into a wound immediately, but still it can transform back to a scar in a very short time after pouring some anger. So he's very venomous. That's what I have to tell you. He's very, very venomous. And we should really understand how to handle this man. I told you one thing that silence is the best option you can ever take. I saw him in my car. I got an accident came in my dream telling me that you see, you're going to face the worst losses if you ever, if you don't stop, you know, you know, hang around me. I took off. I told you, this is very wrong. I have got my own experience, and I always tell you that these fetishes are reality. You just go to Ankori, Just go to Toro. Just go to Busoga. Just go to Masindi in Bunyoro. My friend, witchcraft is a reality. It has been here. It was always here. It is still here. And forever it will be. There is simply no way you want to say that it doesn't exist. At least everybody who has a family and it has a clan, everything is rooted from what we call witchcraft. Actually, the tradition is, is all about witchcraft. It is about craft. Traditional craft is indeed the witchcraft. If you don't have it, the Baganda have their rubare. you get it. The West have their Navinji. <laughs> the same with the Basoga, they have their Mubare. Because these apps can really accelerate something and they hike it beyond predictable heights. Just look at the campaign. When Louis Westerners became the top of advancement to those who are in with your bloodline. This is the average poor, the, the, the, the, the, the average people, the relatively poor. give them soaps, soap, soap operas to the women. gear <laughs> up betting for the young men. Keep them on TV, watching soccer, Premier League, Spanish La Liga. Um, and all that, you get it. Keep them in, just on television. Then keep the young on the cartoons and uh, things of the like. so the average woman on soap opera will always be looking at the rugambo hmm. to be spreading gospel uh, watching season after season after season after season no time to think about politics now let all fanatics be directed to churches seeking for miracles as a means of you know getting some wealth eh. uh, meet those pastors Tell them to pass message of hope. And these idiotic pastors, when they go out there, they will simply say, yes, pray, fast, tithe, and all that. That is going to give you wealth. The real intelligent man is working. An idiot goes to pray and fast and be given, to which God the God which was created in their mind. The God who is never there when the coronavirus is heating up. Hmm? And when the doctors go into research labs and all of that, and then they start to talk of corona, the same idiots come and say, God has done it, not the scientist. So that fantasy God is just very good for such people. So there will not be uh, there will not be time for the ordinary person to look at what the government has to offer. The government will be cast in the shadow as they run to churches to blame Satan for their bad way of being, for their poor welfare. The women you talk about politics, I hate politics. Did you watch yesterday's episode? That one is well done. The young men who neither do any of the above, they are not going, churchgoers, are not, uh, uh and they are not, uh, um, they don't watch those soap operas. They are busy in, in, in betting halls eh, and, and kiosks, uh, busy betting. No time for politics that want to match which is the best odd, which company to, to, to, to bet with. Now those who do everything but still are looking at the politics, they are the ones who is to handle, and they are really very small number. Now, when the population is divided that way, no matter what happens in the state, people cannot rise up against the state to come and you know, demonstrate to overthrow a regime. Now might have been done to the utmost, and that is where we are right now. Now, every time you have comfortable people who are very poor, who, who, who, who are in the middle class, especially middle, upper middle, and the lower first class. Make sure they don't come in politics. You have to take the mark of their wealth. Whoever joins politics, you, you, you get your pay of briars and hold them by the balls like this. Squeeze them up so the always mind their business. That is a political philosophy of Uganda, and particularly many sub-Saharan African countries. Now, we cannot change that. When you look at Tamale Mirundo right now, He's a radical activist. He's an intelligent man. He's a man of books who researches and writes. If you give him what if, and he becomes extremely comfortable, you are increasing the concentration of the venom from his mouth. But when you leave him where he is, at one moment in time, it needs people like Kadaga. It needs people like Deraki Nachove. It needs people like. There's so many. Uh, whenever they face shit and challenges, we have to run to him. And of course, we'll work for them. He will sometimes twist his, ide- uh, his ideology. He will sometimes compromise his integrity a little bit to, to, to, to package the praise. That person such that he earns something. That is a perfect. Don't you go into the camera, Kakati okitegedde mwe kye babakola mwami oyo ate mwana mwe kambabuulize this is how hitler came When I, whenever I look at this young man na yete yekulimide yekulimide chi buli kyagoba kikiyitawo teyekulimide anti yagamba mm. ogoba bakadaga abo they have a misconception do you know that ever since kadaga came and visited me two years ago sidanga mumulaba olweyeji okuchari ya mduwazi hee mm. kati ya bubala uoza ndusiba wakada mwana jangejo na baba kube njafu walemba fuka amirete kishoboka nze nagenda nagenda umwano eh, ya ina agenda niye musabe ni kuataa kwate kumukodumiwe nafe tuje kuhiwa abantu murugudonga tana wamba gwanga e, nida nti agaiti akubuli rachiti chisoba kecho ee abakazi bateke ku tv ee simanya yogera ya wabu nze ndi ku tv this is wabu nze simanyi this is wabu genda ku gogo eh, eh. genda ku gogo ayogera ni muenda anti nze simanyi hitira eh. bwe yajja this is worse than idi amin mpulidde maloboozi with that ideology wabwogo is more than idi is worse than idi and idi amin abakazi mubateeke ku soap eh. yajjanga wano walabi wagamba ba pastor wano teyezingangawo abavubuka mubateeka ku betting eh. babere ku betting ne ku premier league abasumba bayise ba idioti idioti abasumba ba idiot tuli ku fantasy goals eh ono tebeeranga wano kali kufanta se gwe fu musebe mubeerawo ba scientist ba mubeerawo ba mpoze buli kimu kyo na ekisoboka nze ba mpadde okutoba nko ono sisi ono ayogedde ya kumulemera ko ono ayogedde musa tujja baga na mapamu manu dasobola oyo muna mubuli deshendi why muna mubuli deshendi yanda ba mubulili kiyanda ba mukubo yanda ba wa nchabikola oyo omulenzi oyo lwaboka ajja kunsanga mu nyumba yeyewe tukubaga nini mipaka bundi nze nayogera semmanyi ademwa nerege naye nze kyemusaasidde kuzeko chidi chimuchoka uwa mungu desi uwa mungu kastoro talo luteka mkatonda eh, no ati ya manyinti wava kuata ava sumba ava sumba ava idiot ila kugami you see chovola wa kugami whenever the president gives me manas wamba nenakukolerayo nkukuba enyondo nenkwasa omuntu omulenzi okay kale etabale eh, kakati buli muvu yonna gye bankolera okufuna sente tuveyoeri yomake him gwe waliki tuveyo sibeerangako sekiriko sikumangako okugetinga gwe omulenzi gwe okay tamale kale kati omulenzi zitolabe omulenzi muveeko no this dangerousnsesirida mu gavument ya museveniubanga mulimu bbiri oyo omwana tamusobola nayefe tetujja kukiriza hitira kuwamba ggwanga lyakufeka museveni amutmubaatutaanti ah, abalya nti bwekubira kaddaaga kankubuulire mwalonda ddi kumande basula ntebe bonna bekuŋŋanya nankabirwa fulanka tumwebaze oyo basula ntebe entebe nebakeera mu hoteeri emu buli omu ayinayo amaka ekibuga bakinamu amaka ne badda ku hoteeri emu ne basindikira abaseeke tugenda bawa miliyoni kikumi kumi nga balina nyingi ngenda okubulokinga bemupya bagenda okuwoggana tiye hmm. bana abaka palamenti enda bawa miliyoni asatu asatu yazibawadde yabagambye nga mwawa miliyoni kikumi nga omulimu gwawedde yabagamba sente meka nkakube nzo yaziba wadde ati yaziba wadde yaganye naye nga kyakijjeemu ngenkya kada akawuuba engalabi ngaddayo ekyo nekigana mbulamu bwange kakati Uh, eh, uh, eh, tamale tuvudayo nidde tituvaayo anti kakati twogera ku kiruwa this is the gist of the matter what is the gist of you are being captured this man is so, agenda so, so, is being mm. implemented tumunalinda nehitira bwe yakola hitira yalumba mawango omulundi gumu tamale ta The, then what next? Yes, we must mobilize. Kakati, abachari abalamu, nga tumutegedde, nga tulina ebyuma ebimukwata, byatasobola di talent, mm. era kakasajja kamugambi, hmm. ti ebyuma ebyo, tugenze, tugenze yonna, bwoba tulina milioni za dola, eh, kumi na mukaaga, tusobola bigula. Bwoba tulina milioni za dola kumi na mukaaga, kandi n'ekyoba agoba waki? nti buli wenzi jakasente ne babisines bwenja kukusuula eddolo nga ninazaala wakyaliwo ah, ah, bwekyolumba walumba omuntu gwotasobola mulenzi gwe damu ntabaali damuokwate ku sente zange damuokwate ku bisinesi zange nkusuula eddalo bakusiba enjegere mu state house olyokotegere nti abasajja balina amaanyi mu ggwanga nkirina nebyewaffe nagenda nempaaba ewaffe omuntu bwatawanya bisinesi musuula eddalo ate tonj when Museveni sent a, a messenger to him, what he told him, I cannot drop, I cannot drop my president's ambition. Awono kati wenjagaro genda tamale. Now what next? Yanzi fetu ina mkwa atapu. Kumanga the rest of us, yes. ngera wa uli day, yes. batu kategorizi. We have Idi Amin. we have he, this is what's in this is a hitira yes but categorize nze eh. abakazi babere ku ngambo eh. bari ku mizigo mu soap series eh. series avo boka bere mu premiership and that's the eh. uh, then kati abalala babaga eh. ba idiot babere mu kanisa inako avo za abantu ba, bakolega ba, idiot babere mu kanisa abaganda yatuka ntuli ya gamba abaganda tuli is the condoms uh, mm. abaistan abasiru he prefers to work with the northerners which is which is chechiri wokati kati ekyo kirajja kati fatusirike afatusirike mutute mutute no kukwata certificate yacho of land title nojiremera yeze eji otajitanga nkusule dalu okay kati jugudi nzi gweri yorina nyena kuli kumalamu nze nsaba katonda nyena kuli kumalamu nsaba katonda alina title ya jiremere eh, kusule dalu kusule dalu tumuone atoe sambuli de nze nze che era mugambi tuina kukweza tetumuambala amugambi tukubeba nacho vetu kubeba akada gatu kubeba nibo nebe tulewo zanti beba mwase kakati ya nkusule dalu mwenzi gwe katifeo tamu mwenja kunabu umulalu alimu state house kubasibi ya njegere tamu nze nkikoze ejjongo lyo lyonna lyayina mutwe ndi mufuumulemu okunzita gwa mulema sente za mulema nze nkukiriza ofuga eggwanga withithat agendankisobola abasumba ba idiot n'abantu baabo abali kufantasnkubulira mumutegeeanti sezaala wanegosiatinga naye bunegosiatinze bwenkubulya kyeyamwanaate omwana wekanubula ajja kutta muwozi is very bit about mwozi eh, anti kati kubutambi webuli family yawe tajibala mu value era yakugamba yali yali gate man for long time nakola sentence nakoma wano nakola famu ye ya security omwana je musanga yitagira nga kukuba kwana ekyo tamale kanibala ye professor yagamba professor yamugamba nti omwana mulalu kutesa namugoba emisinde iye professor baka ntia professor of psychology nze nze sick man who needs medical attention nze tamale mchiri kuzeba nkoze bimbe bigiya chiri kuba na Uganda ne yako akosengoka uh, uli de bikogede bienka koze bali za tamale ndi one bali bagendo kwa kwa Rwanda nakale bika mu chiro tukaka ngenda kwa afwa za kasajja ori viringi de bali kwa ndi okugenda okola bimpira bali za bali mu leisure somebody is conditioning them yes to that kakati chitegeza ndi abala bo mpira bantu tubajeyo basi bagani nabaganti idi amini yali biwe okola mpira katimene chimuloza mbuli ndi ganda ngamula beti ya gambia kyenkwesya anti kyenkulaga eh. nze nonya solution tamali eh. kubanga kati gwomanye ekizibu wekiri olwalinga otya bannayugandakubanga okulonda kwawedde tulinda kudda mu bbiri abiri andi nkubuulidde hmm. nti mmwe we babakwatira nze lwaki nemye nagaanaokuddamuwanguddeanti kakati kakubuulitudayzeego three days ego oyo kicontrolis what that boy doesn't know mbadde maze emyaka musanvu nga sogeranga nasale okutusa eduna nabagamba nti abange embagaa eh, nti abange hmm. abayimbi bano bemuwa billions bakola mulimu ki mu lutalo be bayimbanga amaje gaminigobate ne gadduka bakoze mulimu ki nebujjayo sente nebuziyomberamu badde bili obwenkufiira byerukaaga fe ababa banja gwetobabanja butabo bwo emyaka kumi bakusasula wabu wifi chawele <laughs> kumi kayanja bwakwata hmm. sente lazi wabayimbi abo ajukirako nti balina amebandi ababajasa balimu amebandi balina sente balina amayumba balina ekuvumenti yonna temuwa abayimbisa lwaki mubeeramuyite bano mubafuulamu ebandi hmm. naye mbaga nti sale yadumira reserve force naye aba reserve force abamu tebalina magulu abalina how do they feel nga balaba abayimbi balwanira mu sente obusiru bwamwe bumwali buwadde sente obwo bwalisirise sale ranga misery times at night nze sirespondin at night why babanange ba, mbikola mba njagala kulaba location Serenga yakubuuza. We are allies from the bush. At why should we fight? Yada gantulwa na kani? Hey, eh, nangu zikude kwa rusalo. Naya ndi hata ina cause, chimku baba ina cause. Arumba musafiri kwembe tenta. Okujonga na umurumi? Okujonga na umurumi. Na, na haba kumba kuba. Kakati, na agamba. Na nganti na yomu. So why you get muli musensi? Na ye, the mistake you made, that money does not come to me. I'm only dealing with the industries. those who are distributing money i don't know where that money comes from beyambisa linnya lyange naye sibiriimu which ah, ah. means hmm. naye yategedde my observations how do people your workers feel hmm. nga abayimbi abavumye museveni enkya be bakomyewo nga abavumanga museveni mu monita bebawadde ebifo do you know the trend nti abavumanga museveni mu monita n'omulenzi baleese i even wonder who is in charge is museveni still in charge yes, is a question now no maybe yali in charge ye president wa Uganda Museveni has no media Museveni bana bana bamutwala ku intelligence bamujuza ku muntu lwaki buli Museveni gwashi mediate nga muyita yulu vanyuma kitegeza asoka kodi ya ku force information nafu ne kitufu na komyawo na bana nebakirizo bakomyawo kisobola kola okubira omukazi ku mizigo ne muvumagana omukazi omugeza ganti ne da tulinde walala tadda ku muzigo ogwo nti nankabi lwakubye kadaga namusensebula nemudya ebintu byakadaga nembifulumiza ku wiribaalo nti museveni ampisa mpya obwavoice mugaa nti muzeeye kaŋŋendi mala okwerowoozaamu emyezi mukaaga nkomiwo ate ananzita tobagamba omukambwe ennyo no tonyiza kumala kusesebbula mbabazi n'omusesebbula bwotyo n'omuteeka e, e, egindi n'omusesebbula n'omugjamu empale kyanda yagenda ewambabazi n'amugamba tukimye abaana ne kamera ennyumba yambabazi esigaliwo nga terina security ekya nti onkomyawo tulinaye nawe mbabazi bamukuba ayagala kujjawo yes hmm. kati takomawo yes. mm. talina political value i'm telling you mbabazi yes talina political value kadaga akomeo nga alina political value talina political value kadaga amangu ago muyombi enkuba gye bamukubamu e- omuntu bwava mu kifo nga valu evaawo the methodology awe bwe babakwatira nolesa teefo gwe nejaka radio zange stego tv zange nayakala okunzita nayakala okutta mukazi wae nayakala aa musaveni atuyita alabe bwenzitiramu omuntu mu miti tayinza nti bayita kwetbayita kutabagana nti gwe miliyoni ataano mugonde eyampise nga nyabo baali bamwoca mm. nekampita omulalu kulubya nekabusenga mbalayirizamufamiry omo mufamiry yakabusenga neyakulubya balisonze sente nebazibitanga sinnafa nkubulidde nebuli kyebagala ekyakutiisa buli kyebagala kikolakati bwe babanga buli kyebakatonda yagamba ku sodoma yaliakatonda yalijuse nga natuusa ku bantu bameka wait katonda yagamba nti eh, yakoma ku bantu bameka ababulamu akisanyiewo nabataano yabaganirbabera bataano eh. nga balimu kakati nti kambeere mu bataano omulenzi ono batajjakunia ku mutwe nakunyalakati tajja kuniako nakunyalaakati kyakola kino kyoyita okwonona abantu eh. akikola kubanga ayagala kufuga zemulemeseza uh, ah, mm. kulwange kadaga if accepts to be vice they will share the office kadaga if he accepts to be vice ekifo twakivuma dda temuli kadaga ajja kutula wansi olanya atule wali uh, negundi bamuvating nswere empunu nswere empunu aigo home nswere empunu nswere empunu <laughs> nkubulidde nti bafabawandikira katabako nembaga nti lwaki babajogatuli eh, babiri nemugisha muntu bwe bajja okuzikiriza bwe bajja okuzikiriza sodoma nze nemugisha muntu mwetulibatunyibwa ku mutwe nebatusangulako mazi ezuddeo nebatunyaku tuli babiri kyenkutiddeko kiri kimutuli babiri nemugisha muntu oba salazigaba sigenda akayo myaka musanvu kata gamaze emyaka eki kati kya mai dish mafia ne royo musajja ne lukwa go bamukuba ne bachiwa diana nambela njataba nkubile ngendayo mm. education nshwere mpunu kakati nshwere mpunu na ye abazimu kwa chitanga abazimu kwa mzita neri nkuma kuru vinta kwa megenda tule mkola kwa kati tutesa chitutesa nkutegeira abavumu kwa chima kola hanti kwa justify nga bakada kwa kwa mau mbaba zini bako mau na ye bako mau kwa muna haba mchada na ye umarezo yu nafu na biafunye dikati mpala menti atade yo uwe nukumu katoka na kune kutena kunyala kumutu tamale mkwane ya umarezo yu umarezo kwa mkwane kubikolera kasa mukiriza obujozi bwomulenzi oyo fenna tugane tuyingire ejema sizala wamukwateko tugane nga omulenzi gwajo ogatakola sizala walioka musotinnaye sikugenda kukolera museveni nkolere museveni ngatekiri mugavumentinganze bwenkolanze yannemwanze yannemwa enjovu yalemwa kalemanjovunze ndi kalemanjovu akwate kuserera mukubebigwa mwenda munyonyi mukube Please tell me. omulenzi ajja kwita gyayise gwe ngaakulemeddwa afuuke eh, president kubanga nze ndoanti mujja mutegeera kyotutiisaakati gwe bapasa babaddajja wano neyeesingawo mm. temutegedde nti abayitamu kakati awo wembuliza nti kati solution kubanga kati bapasita ba idiot singa nakola naye ebyebyuma nalisinga mukwata atadde ayagala kunteeka mu busajja bwatambule nga ndi mumpaleze mu busajja bwenzembuwomingaamale gwe byosobola okukola ngaomuntu bannayuganda tebasobola kubikola anti somaako mulabe lwaki zembikola nga mutemusobola bikola nedda tamale wano gwe resistance ogirina era hmm. ndoze ogenda okungamba abantu babawa hmm. privileges bakola batya hmm. bonna babano wano mbalengera bamayiga bakadagaaaawandira kazibwe etamale nebawandikidde nemaga nti mujja kujogebwa nnyo babalye ku mitwe babasanguleko amazimu kumewu kya 213 naye kakati tamale ok kakati kadaga bamuwangudde mu parliament eh, eh. baleese olayo so what next agendeyebake kadaga tumuveko yagende yebake ni parliament yolanya anti yagende yebake kadaga gana kwebaka ah, ah, ah, saga nanze omukati musabiri yagamba ti omwana bwa imira mukubatengenena echo chawedde omuntu bwafa tnmuseveni yakubya omulenzi ono nesente tiyazibawaliabadde hmm. ah, ah. ayina amateeka ge gayagala okuyisamu emyaka musanvu naye museveni bamuteekemu akawayiro ngaabawamuseveni eh, eh, eh. yamuwambisawadde bwagamba owundi yimu museveni owundi zeolanya yamugeyamugjeku nankabiro takolerangako museveni nankabiro abadde akolera mulenzi oyo nakubira hunting dog ya Audrey Rwabugo takwira nakubira takwira Museveni naye nakubira yachayidwa nakubira kwata gwe vechi bogoge ndogo lechi banje era ngobagu abantu baje mutyo abantu takaso ya abantu bamwagala nzembera mu bantu olwokuba twazaala ffe abaganda ebidongwa nga mmengo yafa era nabagereka mwagazi wa sente kabaka situation tetugimanyi atawanirabantumengo abasajja abalwana abaganda bwe bajja wano mengo nekibetwalaku nebefuula abekitala abatalwanyi basaba sente basaba sente basaba sente zituyambaki wawuliddeko abasiramu bavudde nibaga museveni nti amanya gaago gwe gano galonda naye ffe tukozeeki tugawaddeyo mengo kyabazinga yaganya okujja oyo mayiga oyo ne konvoize mayiga owabuliddeyo nga alina dimandi yabaganda gyawaddeyo oba okugamba eh, eh, ntiina galubindi zizo nkamwezizio kutusa abaganda nebali mukuba nadduka kemukuba katikkiro layisi okususa mayiga nebali mufundiriza nebamukuba nadduka kumukonoubanga anti nkubuulidde nti oyotayinza kwogera ekigambo nakimu abasiraamu bo baalisa abaabwe hmm. katikkiro masebi tribe kakati nze nkuga nti abaganda bo bwebategeera tebayina abantu omanyi nti omugati abakazi batandisa okunonya sipaamu zabasajja abagezi era kakati yambala ekufulu yambalandawe ye kufuru ate mu zimbabwe kyaliyo nga bakwata bayimiriza emotoka abakazi abalungi ne bakuyola nga sibamu bazitunda gatuna mulana nyondo kakati abaganda bwebamala okutegeeraabaganda bwebamala okutegeera nti bo tebayina tebayina muntu bazaala kadaga nalabyo newaffe erakaayi nawa yonna nga abantu bali mubukukulu balinga bayiira amazzi kuba abaabwe bwebayinooneka ate ensoni yabwe babadde kadaaga kadaga is very and the process of fighting her namukwata omutwe namukutwala what if he was arrested ngundi kulisa obole yafumanga museveni okumwogoleza mu manager nalyoka kwata wiribaro natekako obuntu bwa kadaga is it how you reward the people nga nfumbira omusajja nga omusajja oyo buli mukazi gwawasa bwe baba awukanamujjako gomesi nga nange nfumbirwayo nga nange mufumbirwa why do you tolerate humiliation ila katapu kangawa kukatandika nti abakazi beda baba kubanga niba kule chini baba tano bate nchani bawasa ngati wali waza yinti umkazi alibere empowered the woman now is empowered bulaba mkazi ya gami nti ya kuba mkazi wa nkubwa nzatewa nyamba ya nyambi nyo kuba mkazi wa nkubwa kansari sicha wakala angako it was a, a constant embarrassment to me nti eh, kumuwa kuliko tisatiza dipine zangi kuchi anti ya, ya gambi ya wayo sente ni familia yanga ino